Burak da Burak vuruyor. Gol. Gol. gol. Kral golünü attı. Da Burak vuruyor. Gol. Gol. gol. Kral golünü attı. Da Burak vuruyor. Gol. gol.